Seigneur, tout ce que je veux, c'est t'adorer. Tout ce que je veux, Seigneur, c'est t'élever, Seigneur. Oh Père de gloire, tout ce que nous voulons, c'est t'aimer, notre roi, notre Père, notre Sauveur. T'aimer, Seigneur, t'adorer, c'est tout ce que nous voulons, Père. Tout ce que près de toi. Seigneur, tout ce que je veux, c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer. Mon plus grand désir, c'est de rester près de toi. On prend tous ensemble, Seigneur. Tout ce que je veux, oh c'est t'aimer. Tout ce que je veux, c'est aimer. Tout ce que je veux, c'est t'adorer Mon plus grand désir, c'est de rester près de toi. Encore une fois, tout ce que je veux. Tout ce que je veux, c'est aimer. C'est tout ce que je veux, c'est t'adorer C'est tout ce qui nous importe. Mon plus grand désir. Hallelujah. Mon être te réclame paix. Mon être réclame ta présence tous les jours. Tous les jours, papa. Un jour loin de toi, Seigneur. tes bienfaits ta grande bienveillance, ta grande bonté. Tu nous délivres nuit tes jours, tu nous protèges, tu nous sauves, tu nous renouvelles. Tu es notre refuge, Père. Père, Père. rapproche-toi encore de toi, Père laisse pas nous éloigner de tes voix, Nous laisse pas nous éloigner de toi, Père. Pas un instant, parce que nous serons perdus loin de toi, Père. it.